Soko la Ilala Boma lililopo manispaa ya Ilala ni miongoni mwa masoko machache mkoani Dar es Salaam yaliyo katikati ya mji, yakitegemewa na maelfu ya wakazi wa mkoa huo kwa mahitaji ya chakula. Hata hivyo, licha ya soko hilo kuwa katikati ya mji, lakini uchafu uliokithiri unashangaza watu wengi wanaofika sokoni hapo, huku takataka zikichanganyikana na tope na kuzua hofu kwa watumiaji wa soko hilo. Kwa kweli hali ya soko ni chafu ni chafu, ni chafu kupita maelezo. Amani ya afya kwa wafanyabiashara mpaka kwa sisi wateja hakuna. E, tunamwomba sana rais awe anatutembelea muda mwingine, japo hata viongozi wake wao wanakuja kutuangalia jinsi mazingira tunayoishi. Kwa sababu gani? Sisi tunatafuta na tunahangaika, kuna wajane, kuna watoto yatima ambayo tuponao nao tunawalea. Ina maana tunategemea hapa kutafuta riziki, lakini sasa unakuta riziki zetu kama hivi tunazotafuta kwa shida. Alafu sehemu yenyewe ndo kama yeye, mteja akiona kama hivi aji anaondoka. Kwa hiyo tunamuomba sana rais wetu, mama yetu, mpendwa wetu, atusaidie kwa hilo soko la Ilala, atufanyie mpango kututengenezea hili soko liwe vizuri, ili tufanye biashara kwa amani lakini kwa hivi tunafanya biashara tu na amani, kwa sababu muda wote amemilipuka, kwa sababu vitu vingi vipo, kuna miembe, kuna kila kitu, kuna uchafu wa kila kitu sokoni kama unavyojua. Hasa soko inapokaa siku tatu majani hayajatolewa, unafikiria tunakaaje? Unakuta usiku unaingia kuja kufanya biashara, yani hata ile hewa ile inakuwa nzito, yani hewa inakuwa nzito kutokana na uchafu uliokuwepo sokoni. Kwa hiyo tunamwomba mama sana atusaidie kwa ile ambayo kero tuliokuwepo nayo hapa soko la Ilala. Tupo pabaya sana, tupo pazuri, kwenda kunakoshesha amani ya afya zetu pamoja na wateja wanaokuja, hatuna amani. Wafanyabiashara sokoni hapo wameiomba serikali kuchukua hatua, kwani wamekuwa wakitozwa ushuru wa kuzoa taka kila siku, lakini licha ya kulipa takataka sokoni hapo zimekuwa hazizolewi kwa muda mrefu, kiasi cha kuzalisha wadudu hatari na kusambaa. Tunamwomba atusaidie sisi wanawake, tunateseka sisi, tuna familia zinazotutegemea, zinatakiwa zipate elimu. Tunaomba kero tope tope tunatembea kuanzia, tunavaa buti kila siku, kuna tope afu linachuruzika wadudu. Tunaposimama kwenye meza hivi, unakuta wadudu wanapanda kwenye meza mpaka kwenye bidhaa. Hata bidhaa tunazouza zenyewe hazitimii kwa sababu kuna wadudu wanapanda kwa ajili ya ile tope, ni uchafu unaochuruzika huku. Tulikuwa tunaomba tu serikali itusaidie kuanzia ngazi ya chini mpaka ya juu, ijue kama sisi tunatakiwa tutegemee biashara, tufanye biashara, watoto wetu wapate elimu na vitu vingine viendelee. Sisi ni wanawake, tunaomba msaada, mtusaidie kwa jina kwa jina naitwa Consolata William Mgata. Sisi wafanyabiashara wa hapa ushuru tunalipa, tunalipa kila kitu, lakini jamani, hawatendei haki, hawazoi takataka, usafi hawatendei haki, wafanye usafi hawazoi takataka kiujumla. Yani hapa tunasikia tano hawazoi, wakizoa leo kesho hawazoi, wakiloa leo kesho hawazoi, hawafagii maji, mitaro hawatengenezi. Tumewaomba tutengenezee mtaro, maji yakitoka kule yaingie hivi Meshindwa, tumeomba watengenezee mtaro upande ule kule, tumewafata kabisa, tunaombeni mtutengenezee basi japo mtaro upate kutoa maji. Hawajatusikiliza. Tunatoa ushuru kama kawaida, tunahitaji kujengewa soko, tuwe na soko, ndio kero zetu hizo, kwamba jua letu, mvua le, yetu, kama unavyoona tuko kwenye matope, hatuko sehemu salama, lakini tunaomba serikali tuangalie kwamba na sisi bado tunazalisha kwa sababu kila siku tunalipa ushuru. Mmoja wa viongozi sokoni hapo amekiri kuwepo kwa changamoto hiyo. Hata hivyo, amesema hafahamu kuwa fedha za ushuru zinazokusanywa kutoka kwa wafanyabiashara zinakwenda wapi. Ulanga ni mfanyabiashara katika soko letu la Ilala. Aa, lakini pia katika cheo mimi ni, ni katibu mkuu katika chama cha wa Bulada chauza mboga mboga na matunda. Ama kwa kero ambazo wafanyabiashara wamezizungumza huko nje, naweza nikasema ni kero ambazo ziko sahihi, kwa sababu aa, ah, unakuta mtu akiingiza mzigo hata kama una, una fungu kumi akifika pale nje kabla mzigo ujaingia sokoni anadakwa, anaambiwa alipie ushuru shilingi mia tano wa manispaa. Lakini pia ule mzigo ule ule akishaingia nao sokoni akiweka chini tayari pale mahala anapouzia anaambiwa atoe shilingi mia tena nyingine ya manispaa. Lakini pia hapo hapo kuna wenye nyumba pia nao wanachukua shilingi elfu moja moja kwa wafanyabiashara wakidai kwamba ni maeneo yao. Kwa hiyo sisi tunaomba serikali tusaidie. Lengo na madhumuni ni kujua kama sisi ni watu wenye nyumba, basi tujue kama sisi tuko serikalini basi tujue. Lakini pia soko hili ni chafu sana. Inafikia hatua takataka zinakaa ndani ya siku tatu mpaka siku nne, takataka hazizolewi. Pesa tunazotoa sisi wafanyabiashara tunaomba kujua zinaenda wapi, kwa sababu takataka tunauza biashara zetu juu ya takataka ndani ya siku nne, na hali ya kuwa kila siku tunatoa hela ya ushuru, na isitoshe pesa tunazozitoa za nje zinaenda na idadi ya mizigo uliyoingiza. Kama umeingiza roba kumi, basi kila roba moja shilingi mia tano. Ukiingiza ndani una mizigo kumi, utatoza shilingi mia tano. Kwa hiyo tunaomba serikali tusaidie, tozo zimekuwa ni kubwa kwa kiasi kubwa, hatimaye mpaka sasa hivi tunashindwa si kujua huko kwa wafanyabiashara wengine nakuwa ni vurugu saa nyingine unakuwa biashara atakuuza mjauza, biashara ni ngumu, na kata siku tatu siku nne biashara haienda, lakini kila unavyokaa utalipia. Hata kama umelaza biashara, umeuza leo haijaisha, kesho unaambiwa tena toa toa mia tano kesho kutwa hujamaliza toa mia tano na huku sehemu unapouzia panakuwa ni pachafu. Kwa hiyo tunaomba serikali tusaidie.